Aga. Magpunit tayo ng manok. Sausaw natin. mga kontraps! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta na kayo dyan? so, yun ang mga traps. So, yun. <laughs> Siyempre, ang gagawin natin, kakain na naman tayo ng napasarap na pagkain ng Saudi Arabia na mga trap. So, yung tatawag nilang Kujing. <laughs> Yun. So, ito yung spaghetti, tapos may manok, tapos may rice. Nakakaiba, di ba? <laughs> Combination. Spaghetti, manok, tsaka rice. So yung mga traps. Papakita ko sa inyo, ano. So ito yung mga sausawan. Pinakamasarap na sausawan nila, mga traps. <laughs> uh, ah. so yan. So ito yung the best na salsa. Yan. And then, ito yung Salsa, same. Salsa pa rin. So yung salsa pala yun yung tomato na chinap ng maliliit tapos nilagyan ng uh, konting uh, suka, no? Tapos nilagyan ng parsley. So yun, pares lang din, no? <clears throat> so papakita ko sa inyo ano. So bago tayo magpakita no, ng pagkain natin, syempre mag-intro muna tayo. Yun, nagbabalik na <laughs> ng mga traps. Yun, so umpisa na natin. ah, Siyempre, prepare naman tayo nito ng mga traps. Siyempre, kakain na naman tayo ng napaka ah, sarap ng pagkain ng Saudi Arabia. So, yung nakaraan na video ko, no, pinakita sa inyo yung kapsa. So, yung kapsa, rice, tsaka chicken. So, ito, rice, chicken, and spaghetti. <laughs> Di ba? okay <laughs> ah, ba? so, open na natin yung mga traps. Ah, excited na ba kayo? Tarang! Ah, so, pakita natin. Para, so, yung amoy niya, amoy, ano, amoy mapanghe. <laughs> so, ito na yun. Ayan. Mag-focus ka camera, makisama ka naman yan. So, may egg. Yan. Siyempre, may egg ulit. So, ito yung noodles, no? So, yung spaghetti nila. And then, ito yung manok! Ah! <laughs> Siyempre, yan. Ah, grabe, no? Ang laki! <laughs> Suabe. So, start na tayo. Una, pagkain nito, syempre, ilalatag natin yung carpet. Ay, <laughs> ah, yung carpet. Yung ano pala? Yung plastic. So, latag natin ito. So, pag bibili kayo, no? Yung mga nasa Saudi Arabia, pag bibili, di ba, kasama na to ng mga trap. So, latag natin. Yun. Nadali. Tatabi natin yung cellphone natin. And then, siyempre, itaob natin to. Busan natin mga truck! <laughs> Tara! <laughs> So, andito na lahat sa ating uh, plastic na malawit. So, natatakam na ako mga tao. <laughs> Siyempre, gutom na gutom ako ngayon. <laughs> ah, sana yung noodles. Ayun yung noodles, nag-alo na mga trop. <laughs> so, siyempre, lagyan natin ang salsa. Yan. So, unang dating ko nito ng mga traps, hindi ko makain to kasi grabe yung amoy niya. Hindi ko gusto. Yung amoy niya kasi medyo mabaho, no? Mga traps kasi sa ingredients dito sa Saudi Arabia. So, matapang yung mga spices nila na nilalagay dito mga traps. <laughs> so, yon Ngayon, nung nasanay na ako, so inuulit-ulit ko na. So, tara, kainin na natin. No, mga traps. <laughs> Tatakam na ba kayo dyan, no? Sa mga ating mga masugid na taga-subaybay dyan. Ako, mega shoutout sa inyo. Kumusta, kumusta na rin dyan. No? Sana nasa mag-good week talaga yung kayong mga traps. Ayan! Ah! In one, two! Ah! Tara na! Umpisa na natin! Woo! I'm so excited! So, una subok. Siyempre, masarap kasi nito kanakmay talaga. So, hindi ako magkukunsa. Nagugas na rin ako ng kamay. Aga. Magpunit tayo ng manok. Sausaw natin. Ayat. The So, yung, yung kabsa dry yung ano niya, yung rice niya. Ito, medyo mabasa. Mm. Sarap. So, yung mga nasa Saudi Arabia, alam na nila yung lasa nito. Tama ito. So, explain ko sa inyo yung lasa. Alam niyo yung sinangag, no? Pag nagsangag kayo, tapos, tinimpla nyo ng betchin, nyo ng asin. Tapos, eto, yung dinagdag lang nila yung mga spices nito. So, yung spices nito, mga trops, merong, merong tinatawag na pang sauce na pang biryani, no? Yung tawag doon, tasamalak ba yun? <laughs> so, ito nilalagay nila dito. Tapos medyo wet, no? Kasi nilalagyan nila yung sauce na ng kamatis yung kamatis na binabad sa tubig no? so binuhos nila dito and then may mga spices din sila no, ng mga kahoy kahoy no? mga traps hindi ko alam pangalan pero may tanda ako ito nakita ko paminta meron pamintang buo so yung lasa niya yung sinangagla siya na tinimplan yun yung lasa niya mga traps pag kasi Siyempre, nanonood ka, hindi alam yung lasa. So, sinasabi ko mga traps na. um, babatiin ko na pa kayo ng Merry Christmas na so nasa 83 days na lang na Christmas na so yun as usual bilang OFW <laughs> dito pa rin ako sa Saudi Arabia magpapasko ng malungkot. <laughs> walang putukan, no? Walang handaan maganap na yung handaan na marami talaga. So, magluluto lang kami ng pancet, ganun. Then, isang Pepsi. So, ganun yung buhay OFW no, sa mga magki-Christmas dito. So, yun lang yung ano namin, routine. Luto ng pancet, isang putahe, ganun. Tapos, salo-salo. Tapos, kanin. Yung mga fireworks, wala na yun kasi bawal dito. Alam mo naman. Pero wala kasi hindi hindi dito uh, allow na mag-celebrate talaga sa labas no ng isang uh, ah, Kristiyano na tradisyon ng no, mga tapos. Kung napakasarap. Um, yung noodles. Parang pasta lang din siya ng pasta lang din siya ng spaghetti, no? Pero hindi siya templadong spaghetti. Parang in-steam lang, na Tapos tinimplahan. Tapos sinalo sa kanin. Pero sarap, well. Hmm. So, dyan na, no? So, ubusin ko lang to. So, maraming maraming salamat sa mga nanood ng mga to. So, sa mga nagsusuporta sa akin, ngayon hindi ako iniwan na thank you ng marami. Ayan, so, mega shout pala dyan so, sa mga pinsan ko sa Cavite. Yan. Napamangkin ko dyan sa Barangay Kawayanan, Star sa Iloilo, kila Bibe, Melvin, kay Haya, kay uh, kay uh, ayun <laughs> si Alicia May ayan na uh, lagi nagme-message sa akin na nan mega may gasal sa'yo pamangkin so ayan ingat-ingat kayo dyan ano, sa aking prinsesa no si Sophia ayan sa mami niya ayan may gasal to thank you thank you ng marami no I love you sa lahat maraming maraming salamat no <laughs> bye bye